गाइज आज हम बनाने वाले एक विलेजर ट्रेडिंग मॉल जो हमारे औकात के बाहर होने वाले लेटरली गाइज एंड मैं बता दूँ इसमें मेरी मतलब जितनी भी मैंने जमा पूंजी थी सब उड़ जाएगी एंड डोंट नो की बना रहा हूँ मैं पहले देखो मुझे दो तीन सबल बनाने पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया है पूरा क्लीन करना है उसको क्लीन करते करते कसम से मेरी हालत टाइट हो गई थी एक्चुअल मैं बता रहा हूँ सच्ची बता रहा हूँ बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था देखो पहले तो मैं दो सबल बना लेता हूँ जिससे मतलब मेरे को आसानी हो जाएगी एंड देखो गाइज इस वीडियो में मैं कुछ बोलम चाली नहीं करूँगा बस खाली तुम देख लो टाइम लैप्स बस इतना ही और थोड़ा बहुत सीन जो बाकी करेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा जाएगा बट तुम देखो वाइस बहुत तक बहुत मेहनत की इसके पीछे अब तुम देख लेना जब बन जाएगा तो तुम खुद ही मालूम चल जाएगा कितनी मेहनत की है कितनी नहीं की है एंड फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो Thank you.